درود رفقا درس 23 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم ضروری و حیاتی انگلیسی رو با هم میخوایم کار بکنیم تمرین کنیم به انگلیسی مثل آب خوردن هم بسیار خوش اومدید خودتون میدونید که با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی و درس های بعدی مطلع بشید و بتونید از اونها استفاده بکنید اگر دوست داشتید میتونید با آیتم لایک از ما حمایت بکنید و فراموش نکنید که لطفا این درس رو طبق روش تمرین کنید تا به نتیجه بسیار عالی برسید. بپردازیم به عبارتها و جملات و های بسیار حیاتی و ضروری در درس 23 از سری های 4000 لغت اساسی مهم حیاتی و ضروری در انگلیسی. edge edge لبه کناره edge This knife has a sharp edge. This knife has a sharp edge. This knife این چاقو sharp تیز edge لبه یا کناره. This knife has a sharp edge. این چاقو لبه تیزی دارد. This knife has a sharp edge. This knife has a sharp edge. Kate has a house on the edge of the town. Kate has a house on the edge of the town. Kate خانمی به نام کیت has دارد a house یک خانه on the edge of the town در کناره شهرک یا در کناره شهر. Kate has a house on the edge of the town. Kate یک خانه در کناره شهرک دارد. Kate has a house on the edge of the town. Kate has a house on the edge of the town. Specific Specific خاص ویژه مشخص مخصوص Specific There was no specific plan in their mind. There was no specific plan in their mind. There was no آنجا نبود specific یعنی مشخص و ویژه یا مخصوص plan plan یعنی برنامه in their mind در ذهن آنها There was no specific plan in their mind برنامه مشخصی در ذهن اونها نبود بچه یکی از موضوعات بسیار مهمی که در مسیر یادگیری باید بهش توجه بکنید داشتن پلن و داشتن برنامه ریزی درست برای یادگیریتونه به این دلیل که اگر شما برنامه ریزی درست نداشته باشید و اگر به یک برنامه ریزی درست و اساسی مقید نباشید و جسته و گریخته انگلیسی یاد بگیرید تأثیر بسیار زیادی در پروسه یادگیری شما نخواهد داشت بنابراین سعی بکنید که پلن آموزشی و پلن تمرینتون رو در یک روزهای مشخص از هفته روی کاغذ بیارید و به اون پلان و به اون برنامه حتما مقید باشید و طبق روش هایی که خدمتتون تقدیم میشه از این درس ها استفاده بکنید تا رشد خوبی در یادگیریتون حتما داشته باشید جمله و عبارت مونینه با هم برای رشد اعتماد به نفسمون در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم There was no specific plan in their mind برنامه مشخصی در ذهن آنها نبود There was no specific plan in their mind. There was no specific plan in their mind. The specific instructions are given. The specific instructions are given. The specific instructions instruction یعنی دستورالعمل و instructions یعنی دستورالعمل ها specific instructions یعنی دستورالعمل های مشخص are given داده شده است حالت مجهول و مشخص نیست که این دستورالعمل ها را کی داده بنابراین از حالت پسیو یا مجهول استفاده شده The specific instructions are given دستورالعمل های مشخص داده شده است The specific instructions are given The specific instructions are given. Writer Writer نویسنده Writer Two writers collaborated on the script for the film. Two writers collaborated on the script for the film. Two writers دو نویسنده collaborated همکاری کردند collaborate یعنی همکاری کردند و collaborated یعنی همکاری کردند on the script روی متن for the film برای اون فیلمه two writers collaborated on the script for the film دو نویسنده روی متن برای فیلم همکاری کردند two writers collaborated on the script for the film Two writers collaborated on the script for the film. Peter is a well known writer in this country. Peter is a well known writer in this country. Peter یه آقایی به نام پیتر well known یعنی خوب شناخته شده یا سرشناس writer نویسنده in this country در این کشور Peter is a well known writer in this country پیتر یک نویسنده شناخته شده در این کشور است Peter is a well known writer in this country Peter is a well known writer in this country Trouble Trouble زحمت دردسر مشکل سختی trouble The economy has been always in trouble. The economy has been always in trouble. The economy یعنی اون اقتصاد economy یعنی اقتصاد has been always بوده است همواره in trouble در مشکل یا مسئله اقتصاد همواره مشکل داشته The economy has been always in trouble اقتصاد همواره در مشکل بوده است The economy has been always in trouble The economy has been always in trouble Do not involve other people in your trouble. Don't involve other people in your trouble. Don't involve. Involve یعنی درگیر شدن یا درگیر کردن. Don't involve یعنی درگیر نکن. Other people. Other people یعنی مردم دیگر، افراد دیگر. In your trouble. در مشکلت، در دردسری که داری. خودت باید از پس مشکلت بر بیای پس دیگران رو درگیر نکن. Don't involve other people in your trouble دیگر افراد را درگیر مشکل یا دردسر خودت نکن Don't involve other people in your trouble. Don't involve other people in your trouble. Necessary. Necessary. لازم ضروری واجب. Necessary. Mutual respect is necessary for any relationship. Mutual respect is necessary for any relationship. Mutual یعنی دو طرفه یا متقابل. Respect احترام. Mutual respect یعنی احترام متقابل is necessary لازم است ضروری است برای چی for برای any هر relationship یعنی رابطه Mutual respect is necessary for any relationship احترام مقابل برای هر رابطه ای لازم و ضروری است Mutual respect is necessary for any relationship Mutual respect is necessary for any relationship Light and water are necessary to plants. Light and water are necessary to plants. Light نور یا به معنی سبک در اینجا به معنی نور water آب are necessary necessary لازم یا ضروری و واجب plants گیاهان lights and water are necessary to plants نور و آب برای گیاهان ضروری اند Light and water are necessary to plants. Light and water are necessary to plants. Throughout. Throughout. Sarasar, sartasar. Throughout. People throughout the world are happy. People throughout the world are happy. People افراد throughout سرتاسر the world دنیا People throughout the world مردم سرتاسر دنیا are happy خوشحالند واقعا آرزوی بسیار ارزنده است امیدواریم که روزی به این صلح آرامش همه دنیا برسه و همه مردم دنیا خوشحال و سرمست باشند People throughout the world are happy. مردم در سرتاسر سر دنیا خوشحالند. People throughout the world are happy. People throughout the world are happy. Learning goes on throughout life. Learning goes on throughout life. learning یادگیری goes on یعنی ادامه داره جریان داره throughout یعنی سرتاسر سر یا سراسر life زندگی یادگیری در سرتاسر سر زندگی ادامه داره و جریان داره و اون کسی که یادگیری رو متوقف میکنه در حقیقت زنده نیست learning goes on throughout life یادگیری در سرتاسر سر زندگی ادامه دارد Learning goes on throughout life. Learning goes on throughout life. Challenge Challenge چالش به چالش کشیدن Challenge Challenge is needed for success. Challenge needed for success. Challenge چالش needed لازم است for success برای موفقیت بدون شک برای موفقیت باید تلاش کرد و خودمون رو به چالش بکشیم بچه ها با راحت خوابیدن و استراحت کردن و تلاش نکردن هرگز به موفقیت نخواهید رسید به خصوص در مورد یادگیری انگلیسی یا هر زبان دیگری که اگر یک اولویت برای شما در زندگیتون باشه باید زندگی خودتون رو به چالش بکشید و خودتون رو به چالش بکشید باید براش تلاش کنید گول اون هایی رو نخورید که وعده های تو خالی به شما میدن و میگن که در ده جلسه معجزه میکنیم و انگلیسیتون رو از این رو به اون رو میکنیم بچه ها برای یادگیری به خصوص یادگیری انگلیسی باید خودتون رو به چالش بکشید و براش تلاش بکنید و چقدر این موفقیتی که بعد از چالش به دست میاد ارزشمند و عالی است امیدواریم که شما هم به این موفقیت برسید با تکیه بر توان و تلاش خودتون با هم عبارت و جمله های ارزنده ای که داریم یاد میگیریم در این درس رو در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم تا خوب یاد بگیریم Challenge is needed for success چالش برای موفقیت لازم است Challenge is needed for success Challenges needed for success. The college entrance examination is a challenge. The college entrance examination is a challenge. The college اون کالج entrance ورودی examination آزمون is a challenge یک چالشه The college entrance examination is a challenge. آزمون ورودی کالج یک چالش است. The college entrance examination is a challenge. The college entrance examination is a challenge. Fear. Fear. ترس، هراس. Fear. Knowledge is the antidote to fear. Knowledge is the antidote to fear. Knowledge دانش antidote یعنی پادزهر fear حراس و ترس Knowledge is the antidote to fear دانش پادزهر ترس و حراسه بدون شک هر جا که ترس و حراسی وجود داره به خاطر فقدان دانش یا آگاهی در مورد اون چیزی که در ما ترس و حراس ایجاد میکنه Knowledge is the antidote to fear دانش پادزهر ترس و حراس است. Knowledge is the antidote to fear. Knowledge is the antidote to fear. Fear is often greater than the danger. Fear is often greater than the danger. Fear ترس و حراس often اغلب greater great یعنی بزرگ و عالی و greater یعنی بزرگتر than از danger danger یعنی خطر fear is often greater than the danger ترس معمولا از خود خطر بزرگتره یعنی اگر شما از چیزی احساس خطر میکنید ترس از اون خطر بزرگتر از اون خود خطر است مثلا بعضی ها از پرواز با هواپیما میترسن و این ترس رو انقدر بزرگ میکنن برای خودشون در حالی که احتمال سقوط و مرگ با پرواز در هواپیما بسیار پایین در دنیا اما این ترس رو انقدر در ذهن خودمون بزرگ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 Fear is often greater than the danger. Fear is often greater than the danger. Shoulder Shoulder شانه Shoulder Put your hand on my shoulder. Put your hand on my shoulder. Put قرار دادن your hand دستت on my shoulder روی شانه ام. Put your hand on my shoulder. دستت را روی شانه ام بگذار. Put your hand on my shoulder. Put your hand on my shoulder. Let me rest on your shoulder. Let me rest on your shoulder. Let me rest. اجازه بده استراحت کنم on your shoulder روی شانه هایت. به به. شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم. Let me rest on your shoulder. بگذار روی شانه ات آرامش بگیرم. Let me rest on your shoulder. Let me rest on your shoulder. institution institution نهاد سازمان institution Jack landed a job at an educational institution. Jack landed a job at an educational institution. جک آقایی به نام جک landed a job land job یعنی کار گرفتن کاری رو به دست آوردن at در an educational institution institution یعنی نهاد یا سازمان educational آموزشی an educational institution یک سازمان آموزشی Jack landed a job at an educational institution. Jack مشغول یک شغل در یک سازمان آموزشی شد. Jack landed a job at an educational institution. Jack landed a job at an educational institution. Tara is working in some charitable institutions. Tara is working in some charitable institutions. ترا خانمی به نام ترا is working دارد کار میکند حال استمراری یک مدتی رو به خودش اختصاص داده این سام در برخی charitable charitable یعنی خیریه انستیتوشن، سازمان و institutions یعنی سازمان ها charitable institutions یعنی نهادهای خیریه ترا is working in some charitable institutions تارا در چند نهاد خیریه کار میکند Tara is working in some charitable institutions. Tara is working in some charitable institutions. Middle Middle وسط میانه Middle Sorry, I am in the middle of something. Sorry, I'm in the middle of something. Sorry, متاسفم I am in the middle of something. Something یعنی چیزی یا کاری در اینجا و middle یعنی وسط. I'm in the middle of something یعنی من وسط یک کاری هستم. درگیر یک کاری هستم. متاسفم نمیتونم کمکت کنم. Sorry, I'm in the middle of something. متاسفم الان من وسط کاری هستم. Sorry, I'm in the middle of something. Sorry, I'm in the middle of something. You cannot leave in the middle of the class. You can't leave in the middle of the class. You can't leave. شما نمیتونی ترک کنی بری بیرون. In the middle of the class. در وسط اون کلاسه نمیتونی بری. معلمت استادت وسط کلاس میگه نمیتونی درس رو رها کنی بلنشی بری به تمریناتت بپرداز. You can't leave in the middle of the class. شما نمیتوانید در وسط کلاس کلاس را ترک کنید. You can't leave in the middle of the class. You can't leave in the middle of the class. C C دریا sea. The sea is shining in the sunlight. The sea is shining in the sunlight. The sea اون دریاهه که داریم نگاه میکنیم الان کنار ساحلیم is shining دارد میدرخشد in the sunlight در نور خورشید The sea is shining in the sunlight دریا در زیر نور خورشید دارد میدرخشد The sea is shining in the sunlight. The sea is shining in the sunlight. In a calm sea, every man is a captain. In a calm sea, every man is a captain. calm یعنی آرام و همونطور که میبینید الش ناخاناست. In a calm sea در دریای آرام Every man هر انسانی is a captain کاپیتان دریای آرام که کاپیتان نمیخواد کاپیتان اونه که در دریای مواج و خروشان بتونه مدیریت کنه In a calm sea every man is a captain در دریای آرام هر فرد کاپیتان است این در حقیقت یک ضرب المثل بچه ها ما در این پکیج ها و جملاتی که خدمت شما تقدیم میکنیم از انگلیسی واقعیه و چقدر خوبه که شما تمرین کنید و اونها رو خوب یاد بگیرید. In a calm sea, every man is a captain. در دریای آرام هر فرد کاپیتان است. In a calm sea, every man is a captain. In a calm sea, every man is a captain. dream dream رویا خواب دیدن dream believe in yourself and your dreams believe in yourself and your dreams believe in یعنی اعتماد داشته باش باور داشته باش yourself خودت and your dreams و رویاهایی که در سرت داری بهشون باور داشته باش کمی چاشنی تلاش رو بهشون بچسبون و به رویاهات برس اگر رویایی در سرت افتاده بدون لیاقتش رو داری و با تلاش میتونی بهش برسی believe in yourself and your dreams به خودت و رویاهایت ایمان داشته باش believe in yourself and your dreams Believe in yourself and your dreams. Do you usually dream a lot? Do you usually dream a lot? Do you آیا شما یه کاری رو میکنید usually معمولا dream خواب دیدن a lot زیاد Do you usually dream a lot آیا معمولا زیاد خواب میبینید Do you usually dream a lot Do you usually dream a lot Bar Bar بار میکده شمش میله bar Children are not allowed in the bar. Children are not allowed in the bar. Children بچه ها are not allowed اجازه داده نشدند یا بهشون اجازه داده نمیشه in the bar در داخل بار یا میکده Children are not allowed in the bar بچه ها اجازه حضور در بار را ندارند Children are not allowed in the bar Children are not allowed in the bar The hotel bar is open to everyone. The hotel bar is open to everyone. The hotel bar بار هتل یا میکده هتل is open باز است to everyone به روی همه The hotel bar is open to everyone. بار هتل برای همه باز است. The hotel bar is open to everyone. The hotel bar is open to everyone. Beautiful. Beautiful زیبا خوشگل Beautiful The scenery around here is beautiful. The scenery around here is beautiful. Scenery یعنی منظره around here اطراف اینجا is beautiful زیباست خوشگله بچه ها تلفظش رو دقت بکنید beautiful full full فول نیست beautiful نیست beautiful The scenery around here is beautiful منظره دوروبر اینجا زیباست The scenery around here is beautiful. The scenery around here is beautiful. Wow, what a beautiful piece of music. Wow, what a beautiful piece of music. واو که میدونید برای تعجب کردن و بچه ها تلفظش رو دقت کنید لبها در دو حالتش حالت بوسه یا لوله ای واو دقت بکنید وو نیست واو what a beautiful چه زیبا پیس تکه یا قطعه of music از موسیقی واو what a beautiful piece of music چه قطعه موسیقی زیبایی امیدواریم که زندگی شما هم سرشار باشه از قطعات زیبای موسیقی آرامش و صلح و صفا واو what a beautiful piece of music وای چه قطعه موزیک زیبایی واو what a beautiful piece of music واو what a beautiful piece of music. Property property خاصیت مایملک ملک property The sign said private property keep out The sign said private property keep out The sign اون علامته یا نشانه said گفته private خصوصی property ملک keep out بیرون بمونید یا داخل نشید The sign said private property. Keep out. نشان میگوید ملک خصوصی. داخل نشوید یا بیرون بمانید. The sign said private property. Keep out. The sign said private property. Keep out. This building is government property. This building is government property. This building این ساختمان government دولت property مایملک یا ملک. This building is government property. این ساختمان ملک دولت است. This building is government property. This building is government property. Instead Instead در عوض به جای instead Let us go by train instead of by car. Let's go by train instead of by car. Let's go یعنی بیا بریم اجازه بده ما بریم by train با قطار instead of به جای by car با ماشین Let's go by train instead of by car بیا با قطار برویم به جای رفتن با ماشین Let's go by train instead of by car Let's go by train instead of by car Jack is in charge instead of the manager. Jack is in charge instead of the manager. Jack is in charge. In charge یعنی در جایگاه مسئولیت قرار گرفته. Jack is in charge یعنی جک مسئوله. Instead of the manager به جای مدیر. Jack is in charge instead of the manager. جک مسئول است به جای مدیر. Jack is in charge instead of the manager. Jack is in charge instead of the manager. improve improve بهبود بخشیدن بهتر کردن improve The first priority is to improve standards. The first priority is to improve standards. The first priority priority یعنی اولویت first اولین The first priority یعنی اولین اولویت is to این است که improve بهتر کنیم بهبود ببخشیم standards استانداردها رو The first priority is to improve standards اولویت اول بهبود بخشیدن استاندارد هاست. The first priority is to improve standards. The first priority is to improve standards. Improve your time and your time will improve you. Improve your time and your time will improve you. improve یعنی بهبود ببخش بهترش کن چی رو your time زمانت رو یعنی از زمانت درست استفاده بکن به بهترین شکل ممکن استفاده کن در شبانه روز 24 ساعت زمان داری از این زمان با برنامه ریزی استفاده کن پس improve your time یعنی استفاده از زمانت رو بهبود ببخش and و your time همین زمان همین 24 ساعتی که در شبانه روز داریم وقتمون will improve you تو رو بهبود خواهد بخشید باعث خواهد شد که استفاده درست از زمانت بکنی و خودت رو در هر جهتی که دنبالش هستی رشد بدی improve your time and your time will improve you استفاده از زمانت را بهبود ببخش و زمان تو را بهبود خواهد بخشید Improve your time and your time will improve you. Improve your time and your time will improve you. Stuff Stuff Cheese shay Stuff What is this black stuff? What's this black stuff? What's this یعنی این چیه؟ Black stuff یعنی این چیز سیاهه. Stuff پس شد چیز یا شی. What's this black stuff? این چیز یا شیء سیاه چیست؟ What's this black stuff? What's this black stuff? I do not know how you can eat that stuff. I don't know how you can eat that stuff. I don't know. من نمیدونم. How you can. How you can eat. چطوری تو میتونی بخوری؟ That stuff. اون چیزه رو. مثلا یه چیز عجیب غریبی. مثلا از این غذاهایی که بعضی ملیت ها میخورن. داره میخوره. بعد شما میگید I don't know how you can eat that stuff. من نمیدانم چطور میتوانی آن چیز را بخوری. I don't know how you can eat that stuff. I don't know how you can eat that stuff detail detail جزئیات detail The results must be analyzed in detail. The results must be analyzed in detail. The results نتایج must be analyzed باید تحلیل شده باشن in detail یا in detail هر دو استرس و هر دو تلفظ درستند در جزئیات یا با جزئیات The results must be analyzed in detail نتایج باید با جزئیات تحلیل شده باشند The results must be analyzed in detail The results must be analyzed in detail Let me explain the situation in detail. Let me explain the situation in detail. Let me explain اجازه بده من توضیح بدم the situation وضعیت موقعیت یا شرایط رو in detail با جزئیات Let me explain the situation in detail بگذار من وضعیت را با جزئیات توضیح دهم. Let me explain the situation in detail. Let me explain the situation in detail. method method روش راه متد method method will teach you to win time Method will teach you to win time. method روش راه یا متد will teach you به تو آموزش خواهد داد to win که برنده بشی time از زمان یعنی از زمان بیفتی جلو دقیقا همینطوره روش درست باعث خواهد شد که شما از زمان جلو بیفتید شما چند سال رو در کلاس های زبان گذروندید چقدر در کلاس های زبان صرف کردید اما نتیجه نگرفتید نه اینکه کلاس ها مفید نبودن روش تمرین شما اشتباه بوده روش یادگیریتون اشتباه بوده متاسفانه در بسیاری از کلاس های زبان سعی میکنن همونطوری که ریاضی رو آموزش میدن زبان رو هم به همون ترتیب آموزش بدن اما روش یادگیری زبان پروسه کاملا طبیعی است آن کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده رو اون رو باید به صورت طبیعی اجرا بکنید یعنی باید بارها تکرار کنید مقایسه کنید آن چیزی که بیان میکنید رو با نحوه بیان دیگران یا یک استاد یا یک مربی و بتونید اشتباهاتتون رو اصلاح بکنید و پیش برید و ترکیب این با یه مقدار روش هایی که بزرگسالان استفاده میکنن باعث که دقیقا از زمان جلو بیافتید و بتونید با سرعت بسیار بهتر و موثرتری یاد بگیرید ما در انگلیسی مثل آب خوردن سعی میکنیم این روش رو انتقال بدیم ای کاش که همراه بشه با پیروی شما و با پیروی از این روش ها و متد بتونید پیش بیافتید. بچه ها برای رشد اعتماد به نفستون عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید. در دفترچه یادداشتتون بدون شک باید بنویسید و با صدای رسا جملات رو تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ با این کلاس آموزشی با این درس که در نقش مربیتونه مقایسه کنید اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید پس بدونید method will teach you to win time روش به شما خواهد آموخت که از زمان پیش بیفتید method will teach you to win time method will teach you to win time Our method of learning is highly efficient. Our method of learning is highly efficient. Our method of learning روش یادگیری ما یا متد یادگیری ما highly به صورت بسیار بالا efficient کارآمد یا موثر همونطور که گفتیم روش انگلیسی مثل آب خوردن بسیار موثر و کارآمده به شرطی که ازش پیروی کنید و اون رو اجرا بکنید دقت بکنید چقدر دوستانی که توی کامنت ها میان میگن آقا من از این روش استفاده کردم و نتیجه گرفتم تشکر میکنن ما از شما ممنونیم که این روش رو اجرا کردید و باعث رشد خودتون شدید پس our method of learning is highly efficient روش یادگیری ما بسیار کارآمد و موثر است Our method of learning is highly efficient Our method of learning is highly efficient Somebody Somebody کسی، فردی، یک فرد نامشخص، یکی. Somebody. There is somebody on the phone for you. There's somebody on the phone for you. There is یعنی وجود داره. Somebody فردی یکی یه فرد نامشخص on the phone پشت خط تلفن for you برای شما. یه نفر پشت خط منتظر شماست بفرمایید خدمت شما پاسخ بدید. There's somebody on the phone for you. فردی پشت خط تلفن برای شماست. There's somebody on the phone for you. There's somebody on the phone for you. We could give the job to somebody junior. We could give the job to somebody junior. We could ما می توانستیم give بدهیم the job اون شغل رو اون کار رو to somebody به فردی یه فرد نامشخص junior فردی که مبتدیه junior یعنی مبتدی تازه کار We could give the job to somebody junior ما می توانستیم کار را به فردی مبتدی بدهیم We could give the job to somebody junior We could give the job to somebody junior magazine magazine مجله magazine This magazine comes out quarterly. This magazine comes out quarterly. This magazine این مجله comes out comes out یعنی بیرون میاد منتشر میشه quarterly یعنی به صورت چهار بار در یک دوره زمانی و در اینجا یک سال منظورشه یا هر سه ماه یک بار This magazine comes out quarterly این مجله چهار مرتبه در سال یا سه ماه یک بار منتشر می شود This magazine comes out quarterly This magazine comes out quarterly. The magazine publishes a quiz once a month. The magazine publishes a quiz once a month. The magazine اون مجله publishes publish یعنی انتشار دادن و publishes یعنی منتشر میکنه a quiz quiz که میدونید یعنی quiz تست کوچیک once a month ماهی یک بار The magazine publishes a quiz once a month مجله ماهی یک بار یک quiz منتشر می کند. The magazine publishes a quiz once a month. The magazine publishes a quiz once a month. Hotel Hotel Hotel Hotel Many famous people will stay in this hotel. Many famous people will stay in this hotel. Many بسیاری famous مشهور people افراد many famous people بسیاری از افراد مشهور will stay اقامت خواهند داشت خواهند ماند in this hotel در این هتل دوستان تلفظ هتل رو دقت بکنید خیلی از بچه ها اشتباه تلفظ میکنن استرس رو میندازن رو بخش اول یعنی میگن هتل اما استرس روی تی هتل یا پلیس پلیس هم به همین ترتیبه many famous people will stay in this hotel افراد مشهور بسیاری در این هتل اقامت خواهند داشت. Many famous people will stay in this hotel. Many famous people will stay in this hotel. The hotel is currently under construction. The hotel is currently under construction. The hotel اون هتله که در موردش داریم صحبت میکنیم currently در حال حاضر is under construction در دست ساخته construction یعنی ساخت و under construction یعنی در دست ساخت The hotel is currently under construction هتل در حال حاضر در دست ساخت است The hotel is currently under construction The hotel is currently under construction Soldier soldier سرباز soldier The deceased general was a great soldier. The deceased general was a great soldier. Deceased یعنی فوت شده. Deceased یعنی مرگ و deceased یعنی فوت شده جنرال یعنی جنرال و معنی عمومی هم داره اما در اینجا یعنی جنرال was بود a great soldier soldier یعنی سرباز great یعنی عالی به هر حال ها هم خودشون رو یک سرباز همیشه میدونن و سرباز لفظی است که به عمومیت افراد نظامی گفته میشه the deceased general was a great soldier جنرال فوت شده یک سرباز عالی بود The deceased general was a great soldier The deceased general was a great soldier Obedience is the first duty of a soldier. Obedience is the first duty of a soldier. Obedience یعنی اطاعت، اطاعت کردن. The first duty. Duty یعنی وظیفه و first یعنی اولین. Soldier هم که یعنی سرباز. Obedience is the first duty of a soldier. اطاعت اولین وظیفه یک سرباز است. Obedience is the first duty of a soldier. Obedience is the first duty of a soldier. Reflect reflect منعکس کردن reflect Does this letter reflect how you really think? Does this letter reflect how you really think? Does در ابتدای جمله اومده ساختار سوالیه. This letter این نامه reflect منعکس میکنه how you really think really واقعا think فکر کردن how you really think یعنی آنگونه که تو واقعا میاندیشی Does this letter reflect how you really think آیا این نامه واقعا طوری که میاندیشید را منعکس میکنند Does this letter reflect how you really think? Does this letter reflect how you really think? Your words reflect your thoughts. Your words reflect your thoughts. Your words حرفهای شما یا کلماتی که از دهان شما بیرون میاد reflect منعکس میکنه your thoughts thought یعنی اندیشه و گذشته think همچنین به معنی اندیشه thoughts اندیشه ها یا افکار your words reflect your thoughts حرف های شما افکارتان را منعکس می کنند your words reflect your thoughts your words reflect your thoughts heavy heavy سنگین heavy Traffic is very heavy during the rush hour. Traffic is very heavy during the rush hour. Traffic یعنی ترافیک میدونید is very heavy خیلی سنگینه during یعنی در خلال در طول rush hour rush hour ساعتیه که همه میخوان برن خونهشون یا همه میخوان برن سر کار پس rush hour یه ساعتهای مشخصی که ترافیک خیلی بالاست Traffic is very heavy during the rush hour ترافیک در طول ساعت شلوغی بسیار سنگین است Traffic is very heavy during the rush hour. Traffic is very heavy during the rush hour. The teacher always imposes heavy tasks on us. The teacher always imposes heavy tasks on us. The teacher معلم always همواره imposes impose یعنی تحمیل کردن یا فشار آوردن heavy tasks کارهای سنگین یا وظایف سنگین on us روی ما The teacher always imposes heavy tasks on us. معلم همیشه کارهای سنگین بر ما تحمیل می کند. The teacher always imposes heavy tasks on us. The teacher always imposes heavy tasks on us. Sexual Sexual Gen C Sexual Sexual equality is a hot topic these days. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual یعنی جنسی مربوط به جنس زن و مرد. Equality برابری is a hot topic. Hot topic یعنی موضوع داغ. These days این روزها. Sexual equality is a hot topic these days. این روزها برابری جنسی یک موضوع داغ است. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual attraction is a large part of falling in love. Sexual attraction is a large part of falling in love. Sexual جنسی attraction یعنی جذابیت. Sexual attraction یعنی جذابیت جنسی is a large part یک بخش بزرگ of falling in love fall in love یعنی عاشق شدن Sexual attraction is a large part of falling in love جذابیت جنسی بخش بزرگی از عاشق شدن است Sexual attraction is a large part of falling in love Sexual attraction is a large part of falling in love bag bag کیسه کیف bag Could you help me carry my bag? Could you help me carry my bag? Could you help me درخواست معدبانه است یعنی میشه لطفا کمکم کنی carry carry یعنی حمل کردن my bag کیفم carry my bag حمل کردن کیف من could you help me carry my bag آیا میشود در حمل کیفم کمکم کنی could you help me carry my bag could you help me carry my bag Let us pack our stuffs into a bag. Let's pack our stuffs into a bag. Let us pack بیا پک کنیم our stuffs لوازممون و چیزامونو into a bag داخل یک کیف. Let's pack our stuffs into a bag. بیا چیزهایمان را داخل یک کیف پک کنیم. Let's pack our stuffs into a bag. Let's pack our stuffs into a bag. Heat, heat, گرما, heat. The heat and humidity were insufferable. The heat and humidity were insufferable. The heat یعنی اون گرماه and humidity. Humidity یعنی رطوبت. Heat هم یعنی گرما. گرما و رطوبت به هم بخورن میشه شرجی و طبیعتا غیر قابل تحمله. Were بودند insufferable insufferable چقدر لغت های عالی چقدر جملات ارزنده ای رو تو این پکیج داریم خدمت شما تقدیم میکنیم پس اگر واقعا میخواید یاد بگیرید بچه ها فراموش نکنید در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون در دفترچه یادداشتتون بارها بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید suffer یعنی رنج کشیدن تحمل کردن sufferable یعنی قابل تحمل insufferable یعنی غیر قابل تحمل The heat and humidity were insufferable. گرما و رطوبت غیر قابل تحمل بودند. The heat and humidity were insufferable. The heat and humidity were insufferable. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't stand اگر نمیتونی تحمل کنی can't stand یعنی نتونستن تحمل کردن چیزی If you can't stand یعنی اگر نمیتونی تحمل کنی the heat گرما رو get out get out یعنی برو بیرون of the kitchen از آشپزخونه اینو مامانا میگن دیگه از آشپزخونه من برو بیرون If you can't stand the heat get out of the kitchen اگر نمی توانی گرما را تحمل کنی از آشپزخانه برو بیرون. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Marriage Marriage ازدواج Marriage We have not thought about marriage yet. We haven't thought about marriage yet. We haven't thought ما تا حالا بهش فکر نکرده ایم. Thought گذشته یا حالت سوم think about درباره marriage. marriage یعنی ازدواج. yet تا کنون تا الان همچنین یه معنی دیگه داره با این وجود اما در اینجا یعنی تا کنون. We haven't thought about marriage yet ما هنوز در مورد ازدواج فکر نکرده ایم We haven't thought about marriage yet We haven't thought about marriage yet Tim has two daughters by her first marriage Tim has two daughters by her first marriage. Tim یا آقایی به نام تیم has دارد two daughters دو تا دختر by her first marriage. First marriage یعنی ازدواج اولی یا ازدواج اولیه. Tim has two daughters by her first marriage. تیم دو دختر از ازدواج اولش دارد. Tim has two daughters by her first marriage. Tim has two daughters by her first marriage. tough tough سخت دشوار شدید خشن tough Life is tough, but I'm tougher. Life is tough, but I'm tougher. Life زندگی is tough, تاف یعنی شدید خشن دشوار Life is tough زندگی سخته but اما بزرگ میگفت هر چیزی که قبل از بات میاد همش بیهوده است بعدش مهمه حالا بعدش چیه I am tougher من سختترم من محکمترم من خشنترم درسته life is tough درسته زندگی سخته but اما I'm tougher من سختترم ما هم سختتریم در مسیر یادگیری انگلیسی از انگلیسی سختتریم هر چقدر هم که انگلیسی دشوار باشه شکستش میدیم و با تمرین کردن و پیروی از روش های درست و اصولی با برنامه ریزی درست میریم جلو بچه ها چقدر جملات ارزنده و عالی رو داریم در این پکیج خدمت شما تقدیم میکنیم انصافا ارزشمنده که اینها رو بارها و بارها بنویسید بارها و بارها تکرار کنید Life is tough But I'm tougher. زندگی سخت است. اما من سخت ترم. Life is tough, but I'm tougher. Life is tough, but I'm tougher. Tough days don't last. Tough people do. Tough days don't last. Tough people do. تاف یعنی سخت دشوار شدید خشن دیز روزها تاف دیز یعنی روزهای سخت don't last last یعنی باقی ماندن در اینجا don't last یعنی باقی نمیمونند tough days don't last روزهای سخت باقی نمیمونند tough people do انسانهای سختن که باقی میمونند اگر محکم باشیم، سخت باشیم، ناامید نشیم، اگر رویایی در سرتون افتاده بدونید که لیاقتش رو دارید، بدونید که ارزشش رو دارید، کمی تلاش کنید بهش خواهید رسید. جمله و عبارت ارزشمندمون رو در قسمت کامنت می نویسیم ضمن اینکه بهش باور داریم Tough days don't last, tough people do. روزهای سخت نمیمانند، انسانهای سخت باقی میمانند. Tough days don't last. Tough people do. Tough days don't last. Tough people do. Sing. Sing. آواز خواندن. Sing. Learn to say before you sing. Learn to say before you sing. learn بیاموز to say که بگی before قبل از اینکه you sing بخوای بخونیش آها چقدر ارزنده و چقدر عالی این جملات معادلش در فارسی میگه اول یاد بگیر راه بری بد بودو حالا اینجا چی میگه learn to say before you sing قبل از اینکه یه چیزی رو آواز بخونی یاد بگیر اول بگیش حالا چجوری چجوری در مورد یادگیری انگلیسی مرتبطه ربطش اینه که اگر میخوای یه چیزی و بگی یه جا بری راحت حرف بزنی مکالمه داشته باشی قبلش باید تمرین کرده باشی قبل از اینکه بدوی باید راه رفتن یاد گرفته باشی قبل از راه رفتن باید بتونی سرپا بیستی حالا انگلیسی مثل آب خوردن چجوری سرپا بیستم چجوری بدوم چجوری راه برم از همینجا همین درس ها شروع کنید بچه ها عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید کامنت های شما باور کنید به درد ما نخواهند خورد برای اعتماد به نفس خودتونه برای رشد و جسارت خودتونه و در دفتر دفترچه یادداشتتون بارها با این کار دارید چیکار میکنید یاد میگیرید که بگیدش بعد از اینکه تونستید بگید با تمرینات دوباره ضبط کردن صدای خودتون و تمرین کردنش میتونید بخونیدشون learn to say before you sing یاد بگیر که بیان کنی قبل از اینکه آواز بخوانی learn to say before you sing learn to say before you sing read the on-screen lyrics and sing along. Read the on-screen lyrics and sing along. Read یعنی بخوان. On screen یعنی روی صفحه. Lyrics یعنی متن یک آواز یا متن یک شعر. Sing آواز بخوان. Along همراه. Sing along یعنی همراه باهاش بخون. Read the on-screen lyrics and sing along. متن روی صفحه را بخوان و همراهش آواز سر بده. Read the on-screen lyrics and sing along. Read the on-screen lyrics and sing along. Surface Surface سطح سطحی Surface When water boils, bubbles rise to the surface. When water boils, bubbles rise to the surface. When وقتی water آب boils می جوشه جوش آمدن میشه boil. When water boils وقتی آب می جوشه bubbles bubble یعنی بادکنک یا حباب rise بالا میان to the surface به سطح پس surface میشه سطح When water boils bubbles rise to the surface وقتی آب می جوشد حباب ها سطح آب بالا می آیند When water boils bubbles rise to the surface When water boils bubbles rise to the surface Rub the surface with sandpaper before painting. Rub the surface with sandpaper before painting. rub یعنی مالیدن، مالش دادن یا در اینجا سابیدن. surface سطح. with با sandpaper. sand یعنی شن. شن ساحل دیدین؟ paper یعنی کاغذ. sandpaper میشه سنباده. before قبل از painting نقاشی کردن دیدین دیگه سطوح با سند پیپر یا سنباده میسابند صاف میشه بعد رنگش میکنن بنابراین rub the surface with sandpaper before painting قبل از رنگ کردن سطح را با سنباده بسابید rub the surface with sandpaper before painting rub the surface with sandpaper before painting purpose purpose هدف purpose Great minds have purpose, others have wishes. Great minds have purpose, others have wishes. Great minds ذهنهای بزرگ یا افکار بزرگ have purpose هدف دارند others دیگران have wishes آرزوها دارن تو سرشون رویا دارن پس افکار بزرگن که هدف دارن پس برای یادگیریتون بدون شک باید هدف داشته باشید هدفتون هر چه که هست مهاجرت ادامه تحصیل زندگی در کشور دیگه است یا حتی خوندن دفترچه راهنمای انگلیسی مربوط به یک دستگاهی که میخرید هدفتون والا و ارزشمنده بهش بچسبید این نشون میده که ذهن بسیار بزرگی دارید Great minds have purpose others have wishes افکار بزرگ هدف دارند دیگران آرزو دارند Great minds have purpose others have wishes Great minds have purpose others have wishes A life without a purpose is a ship without a rudder. A life without a purpose is a ship without a rudder. A life یک زندگی without a purpose بدون یک هدف is a ship یک کشتی است without a rudder rudder میشه سکان چه بلایی سر یک کشتی بدون سکان میاد به هر جهتی که باد بیاد به همون سمت میره اگر زندگی ما هم هدفی نداشته باشه همینطور به هر جهتی بدون اراده خواهیم رفت و متاسفانه از این چند سباه عمرمون هم درست استفاده نخواهیم کرد اما ما میدونیم که شما زندگیتون هدف داره و با هدف دارید زندگی میکنید و قطعا هدف والایی دارین که یکی از اونها خدمت به بشریت و خدمت به انسانیته A life without a purpose is a ship without a rudder. یک زندگی بدون هدف مثل یک کشتی بدون سکان است. A life without a purpose is a ship without a rudder. A life without a purpose is a ship without a rudder. Exist. Exist. وجود داشتن. Exist. Poverty still exists in this country. Poverty still exists in this country. Poverty یعنی فقر. Still هنوز exists. وجود دارد in this country. در این کشور. Poverty still exists in this country. فقر هنوز در این کشور وجود دارد. Poverty still exists in this country. Poverty still exists in this country. Does life exist on other planets? Does life exist on other planets? Does در ابتدای جمله اومده ساختار سوالیه. Life exists زندگی وجود داره. Does life exist آیا زندگی وجود داره on other planets در سیاره های دیگه planet یعنی سیاره و planets یعنی سیاره ها other planets یعنی سیاره های دیگر Does life exist on other planets? آیا در سیارات دیگر حیات وجود دارد؟ Does life exist on other planets? Does life exist on other planets? Pattern pattern الگو طرح pattern Cut those pieces from the paper pattern. Cut those pieces from the paper pattern. Cut یعنی ببر برش بده those pieces اون تکه ها رو from the paper pattern pattern یعنی الگو یا طرح paper pattern یعنی الگوی کاغذی cut those pieces from the paper pattern آن تکه ها را از روی الگوی کاغذی ببر cut those pieces from the paper pattern cut those pieces from the paper pattern A whole variety of behavior patterns affect kids. A whole variety of behavior patterns affect kids. a whole variety گونه های متفاوت of behavior patterns الگوهای رفتاری affect تأثیر میذاره یا تحت تأثیر قرار میده kids بچه ها رو A whole variety of behavior patterns affect kids یک الگوهای کلی متفاوت رفتاری بچه ها را تحت تأثیر قرار میدهد. A whole variety of behavior patterns affect kids. A whole variety of behavior patterns affect kids. Whom Whom چه کسی فردی که Whom To whom it may concern. To whom it may concern. To whom یعنی به فردی که may concern ممکنه اهمیت بده یا بهش مربوط باشه این عبارت رو اول نامه های رسمی وقتی مخاطبمون رو نمیدونیم میتونید این رو بنویسید to whom it may concern به افراد یا مسئولین مربوطه وقتی نمیدونیم طرف مقابل کیه اینو در ابتدای نامه هامون می نویسیم انصافا چقدر عبارت ها جملات ضرب المثل ها و اصطلاحات عالی رو داریم در این پکیج تقدیم کنیم؟ ای کاش که تمرین کنید همینجا یادشون بگیرید To whom it may concern به افراد یا مسئولین مربوطه To whom it may concern To whom it may concern To whom do you want to speak? To whom do you want to speak? To whom یعنی به چه کسی به چه فردی Do you want to speak شما میخواهید صحبت بکنید To whom do you want to speak با چه فردی میخواهید صحبت کنید To whom do you want to speak To whom do you want to speak skin skin پوست جلد skin The sun's radiation penetrates the skin. The sun's radiation penetrates the skin. The sun apostrophe s radiation یعنی تشعشع خورشید penetrates penetrate یعنی نفوذ کردن و penetrates یعنی نفوذ میکند the skin یعنی پوست پوستی که داریم در موردش صحبت میکنیم the sun's radiations penetrates the skin تشعشع خورشید به پوست نفوذ میکند the sun's radiations penetrates the skin the sun's radiation penetrates the skin This skin cream has only natural ingredients. This skin cream has only natural ingredients. This in skin پوست cream یعنی خامه یا کرم has only تنها دارد natural natural یعنی طبیعی ingredient یعنی ترکیب و ingredients یعنی ترکیبات اون چیزایی که داخلشه This skin cream has only natural ingredients این کرم پوست تنها ترکیبات طبیعی دارد. This skin cream has only natural ingredients. This skin cream has only natural ingredients. Agent Agent عامل نماینده مأمور Agent He was blackmailed by an enemy agent. He was blackmailed by an enemy agent. He was blackmailed. او مورد اخازی قرار گرفت. blackmail یعنی اخازی کردن یا تهدید کردن. He was blackmailed یعنی او مورد اخازی قرار گرفت. ساختار مجهوله. حالا در ادامه میگه توسط کی؟ نمیدونستیم. حالا مجهول رو تکمیل میکنه. by توسط an enemy agent enemy یعنی دشمن و agent یعنی عامل یا معمور یا نماینده enemy agent یعنی معمور دشمن یا عامل دشمن he was blackmailed by an enemy agent او توسط یک عامل دشمن مورد اخاذی قرار گرفت he was blackmailed by an enemy agent he was blackmailed by an enemy agent Soap is a cleaning agent. Soap is a cleaning agent. Soap یعنی صابون. Cleaning تمیز کننده. Agent عامل. Soap is a cleaning agent. صابون یک عامل تمیز کننده است. Soap is a cleaning agent. Soap is a cleaning agent. آفرین بر شما به انتهای درس 23 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم حیاتی و ضروری انگلیسی رسیدیم بچه ها بارها گفتیم باز هم میگیم روش تمرین رو دارید مشاهده میکنید برای یادگیری خودتون لطفاً طبق روش تمرین بفرمایید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون، حمایت هاتون و اینکه ما رو تنها نگذاشتید و در این مسیر با همدیگه داریم انگلیسی یاد میگیریم. آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون چیزی نیست غیر از تندرستی، سلامتی، خورسندی، بهروزی و موفقیت در هر کجای دنیا که هستید.